今日は、wa, le, la, l apostrophe, les, tu, article デフィニーについて話したいと思います。それでは早速始めましょう。もう知っていること、特定のものや人を否定するための言葉です。例えば、la トゥー r フェル。トゥー t フェルと言ったら、みんな世界中の中でフランスにあるって分かっていますので、特定なものですね。そして、トゥーエフェルって呼んでるものは他にはないんですから、la っていうアーティクル、デ e f i n i を使います。例えば、la Tokyo Tower も言えますね。で、そのアーティクルデ e f i n i の中で、la は Joshi meishi to article defini des noms, la plante, la voiture, la chambre, la fenêtre. Des le wa donshi skaimas to le bureau, le meuble, le vélo, le camion. Dakara soyu gentei shi wo tsukau mai ni meishi wa joshi meishi wo てください。あとは、L ラポストフもあります。L ラポストフは、女子飯か男子飯か気にせずに使う限定詞です。で、特に、その限定詞の次の名詞が母音と始まったら、L ラポストフを使います。例えば、l'arbre。男子名詞なんですけれども、un arbre を言いますね。でも、 あと始まってますので、le arbre を言わなくて、l'arbre を言います。次の限定詞なんですけれども、l e l e は、その前の限定詞の複数形です。だから、le vélo を言うんですけれども、複数形だと、l e v é l o la chambre を言うんですけれども、複数形だと、les chambres っていう風に だから、そういう限定詞を使う前に、今話していることはもうしてるのか特定なことですかそして男子名詞か上司名詞かを確認して使ってみてください。練習しましょう。タブルはどれを使えばいいんですか ?le table, la table, le table どれを使えばいいんですかコメントの中で教えてください。 それでは